ये एफ क्या होता है आई तो सुना था ये क्या नई चीज है एफ के जरिए कंपनी अपना फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर जारी करती है मतलब जो कंपनी पहले से शेयर बाजार में लिस्टेड है वो निवेशकों के लिए नए शेयर ऑफर करती है ये शेयर बाजार में मौजूद शेयरों से अलग होते हैं जनरली ये शेयर प्रमोटर्स जारी करते हैं मतलब अपने हिस्से के शेयरों को बाजार में निवेशकों के लिए उतारते हैं